strategi pun saya eh. ini adalah tangan Pak Edi dan kawan-kawan memang butuhkan usaha keras untuk mendapatkan jenis bahan bonsai yang cukup unik ini ini namanya rukem kita temukan di daerah mana Mojorayung Madiun di hutannya ada yang orang bau di hutan bro mau nanti jagung Dei! Jadi kau nandur jagung Mampat mbak ngeten iki. Ini jalannya lumayan engtrim ekstrim jalan itu lumayan ekstrim ke ekstrim Sab e ojo lali dulur dulur tombol subscribe pak cek link karo lonceng inting inting Alex Sunyoto channel matur suwon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tim daripada bonsai menemukan bonsai di darah nah konon katanya bonsai di darah ini bisa mengusir hantu atau jin ataupun makhluk halus hati nih ya ini bahasa bidara bro konon konon konon ceritanya ini bisa mengusir makhluk halus atau jin kengirun korin ini dia bumi darah rukem nah rukem darah itu masih protes mas rukem rukem rukem rukem tadi jancok yang lewat tengah nggak ada juru-juru ini adalah buah tangan Pak Heri dan kawan-kawan memang dibutuhkan usaha keras untuk mendapatkan jenis bahan bonsai yang cukup unik ini ini namanya rukem kita temukan di daerah Magerai Madiun Masih sudah kita masuki ini kita makin beberapa kali tapi dengan jeep adventure tadi sekarang kali ini eh, tidak kita